Frei für alle. Keine Gefangenen, Genossen. feindliche Aufklärungskolonie gesichtet. feindliche Fahrzeugdrohne kommt! Achtung! Feindliche Vorräte! Vorräte können zugewiesen werden. Erwarte Koordinaten. Vorräte warten auf Zielvorgabe. Wiederhole, Vorräte sind unterwegs. Klärungsdrohne gesichtet. Geschützt bereit zum Einsatz. Feindlicher Luftschlag unterwegs. einsatzbereit. Feindliche Fahrzeugdrohne kommt! Helikopter einsatzbereit. Wiederhole, Helikopter einsatzbereit. Geschütz ist unterwegs. Verbündeter Heinz kommt. Die gesamte Elektro... Sie haben das IMS zerstört! Aufklärungsdrohne gesichtet. zum Einsatz. Feindliche Bodenluftrakete entdeckt. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. bereit. Geschütz ist unterwegs. Helikopter einsatzbereit. Wiederholen, Verbündeter 1 kommt. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Achtung, feindliche Vorräte. Vorräte können zugewiesen werden. Erwarte